ya no caben en este lugar. cosas me puedo llevar. La mudanza debe ser la más ligera. tentación de dejarlo todo. Dulce tentación. Regalar.